блядь, хочу посмотреть. Может, мелодрамы. Эй, я пой! Не оставляйте детей, О, слушай, приятно. Пацан, пацан. Да. Вот он какой северный олень. Смотрите, страус хочу. А, Страус. На, на страуса. На, на. Ням-ням, нам. Ням-ням, на, на, на.